наверное, стоит смотреть только на себя и на свою работу, которую ты делаешь на тренировках, так и в любых других делах. Анатолий Янчев, мне 25 лет, я родился в городе Москва и фристайлом уже занимаюсь 8 с половиной лет. Наткнулся на видео австралийского фристайлера э, Криса Бивана, известного более как Бевс, который меня вот вдохновлял первые годы прям очень сильно. Когда я начал тренироваться, я не знал о том, что есть э, комьюнити фристайлеров а, вот, мы тренировались с двумя ребятами, и именно только на районе, так скажем, мы особо никуда не выбирались. И незадолго до первого чемпионата России а, мне один из друзей прислал как раз-таки группу ВКонтакте, вот, и там была информация о том, что состоится первый чемпионат а, России. Вот, ну и мы вместе решили поехать, попробовать поучаствовать что тогда мне показалось, что это ну, очень необычный вид спорта, и никогда такого прежде не видел. Наверное, этим он и зацепил. Сейчас э, фристайл уже, конечно, может быть не так нравится. Это уже больше, наверное, как э, наркотик своего рода. То есть, э, если там, не потренировался какое-то время, уже как какая-то ломка, хочется выйти и понабивать мяч. поначалу довольно было все тяжело и уровень медленно э, рос. Вот, поэтому это, наверное, первое мое достижение. Это второе место на Red Bull в 2009 году. Вот. Э, ну и, конечно же, наверное, стоит отметить э, победу на чемпионате мира вот, в дисциплине Challenge 2013. Winner of this competition, MC Pro! from Russia. Come here. Congratulations. Это, наверное, самые такие запоминающиеся моменты в, в моей фристайл-карьере. Совсем недавно я узнал, что мне дали wildcard. Естественно, мне очень приятно, что мне выпала такая возможность. Хочется показать хороший результат. Ну или даже если не результат, то хотя бы то, что я могу сделать в батлах. К сожалению, на последнем турнире вот Норвегии хоть и удалось занять третье место, но у меня не совсем там хорошо получалось, я считаю. В группу, наверное, я бы не хотел попасть. Это, естественно, с Тобиасом, а, с Бойкой, и, наверное, с Чарли. Потому что очень стабильные ребята показывают реально сложные вещи. И в этом компонентах во всех сложно будет их переиграть. Но ну, у меня есть э, несколько фишек, которые не показывал на турнирах, но которые, в принципе, умею. Эм, но удастся ли там показать, это все зависит, насколько удобно и насколько стабильно я буду ощущать себя в тот момент. release. нафиг, ну, любимая пара обуви это, наверное, Nike CTR 360. Когда уровень возрос, а, решил перейти на более крутой мяч. В то время были скидки в Adidas. Вот, и я купил московский финал а, с как раз таки с другом, которым тоже тренировались на районе. А, э, бывает, да, что я хочу что-то там спокойное послушать, но это бывает крайне редко. На тренировках я люблю что-то такое концентрирующее, придающее энергии. А, это хоррор-кор, дабстеп, э, металл, рок, все, мы такого вот плана могу слушать. Twisted Insane Fate. так называемый. Pussy nigga, come catch a fire. Of the liquor that I drink and the ganja. Blood, I'm never wolfing, you can be what you want. Riding with the hit it, while me, he's in the sauna. Smoking like the presidential green to Obama. Sick of the niggas that wouldn't be coming to me with the drama. I don't be giving a fuck about anyone, please, you're a gunner. Take the body part, your ID, say that don't but I really. Раньше я любил очень яд. А сейчас, э, поскольку пах позволяет, мне сейчас очень нравится тренинг пат. Пат в матф. По матфу. Ну, самый запоминающийся мой рекорд, э, это, наверное, один из моих любимых элементов, это Аматы ВНТ. И я сделал Магеллан Матов слабой ногой 21 Амат ФНТ. Нет, ну ты, блядь, индеец, я отвечаю. Я обалдею. Что тебе дал фристайл за все это время? Э, дал разбитые ноги. <laughs> Не, ну, э, пахи тоже. Ну, безусловно, какой-то самоконтроль, Э, выдержку, без сомнения. То есть, возможно, какое-то вот упорство, которого раньше, занимаясь там футболом, я особо не замечал. Вот. А как во фристайле, как-то это, на мой взгляд, удалось реализовать. Блин. Ну стой, ну это слишком сложный вопрос, ну, блядь. В смысле сложный? Да. Блять, ногу свело. Ща. Лады. Там хуйни. Да пока. Там а, комиссар был, там, там МП впервые увидели, блядь, Герман был, э, Жура, я, блядь, все помню. Я был, блядь. я обосрался, там не кисло, ёб. Отлично. Нет? Ладно. Какая-то шляпа, посмотришь, может не будешь вставлять. Ну, можно. Они одобряют, Толян одобряет.